Hello, hello, hello. Tingnan nyo. Tagal-tagal tayo hindi naging labas ng ano, may ilang araw. Pero yung medyo natama ko yung mic. Pag-usapan natin. Or likely sa positive time. Nakamagandang. Hindi naman, para sa akin. Nakamagandang positive. Na wallet, pwede naman. beginner lang ha. Ah. Sa akin kasi Bitcoin ang pag-uusapan natin ah ah Nasa mic clip naman na dito. Requirement. 5 seconds. may requirement na umabot kayo ng 5 times layout. So, madali lang yun. May trick tayo dito. Nalagay ko dito. Pasok. network video log geek audio up video uh, Ay. uh, up a little video up leverage right ang link, lahat ng ano nyo, link ng lahat ng uh, kung anong gagamitin point na uh, post right anong support positive rate na natin marami stars, normal, or priority. So priority matik mas mahal yan. Pre, give with no dito sa MetaMask. like you want or Redine di Torre. Bata pa? Ito lang. Ayun na yan. Daming ganun. Verification. Daming alam ko. pa talaga ako. Same energy. Same energy. And then kung update ka, kasi yan. Depende kung ilan yung link mo. Nalagay ko ito lahat sa description lang. So same lang, pwede kong mag-deposit. matignan yung positive. Guys, na pinaka yung ano, the best. Yung pinaka the best. So, lang. Then, yung monitor na nakabukas ng na yung pipindutin mo lang. Lagi hindi ko yung input mo ako dito. ko nasa description lang. Yung link nasa description. Yung 멘트랑다 블랑케아드 유명한 dami ko nang luwa dito. Okay. And nandito marami. Bitcoin, Doge, Litecoin, pwede ko may lahat ng currency. 30. best or sa mga sideline lang tapos nanonood ng mga ano lang sa YouTube 5 minutes. Ah, bibiin na rin. Ay, yan ang claim lang. Claim yung link. Dutin yung link 3 times. Nalabas siya. Easy ad, surveys, book offer wall. Nandito lahat. Surveys mostly. Kanila kayong bigay ng surveys. So, kung gusto nyo mag-surveys kayo or kung ano yung pick niya, so meron na ako dito ng withdrawal list. Para may tag talaga na link. Front. Baba kasi na big. Kaya